眠れない理由に気づかないふりをした僕らはこの手で明日を切り開くため しまってる愛のない世界でうつむいた日は 世界が忙しく過ぎ去っていく早すぎる時の中で今しかできない 知ればいつも君が